Διαλύουμε την μαγιά και τη ζάχαρη σε 500 ml χλιαρό νερό. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Προσθέτουμε 20 ml ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι. Λίγο αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. την τοποθετούμε σε αλευρωμένο σκεύος Σκεπάζουμε και αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη την πλάθουμε ελαφρώς Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Σε αλευρωμένη επιφάνεια τη χωρίζουμε σε 12 μπαλάκια Τα ανοίγουμε στενό μακραφύλλα σε αλευρωμένη επιφάνεια. Τους δίνουμε σχήμα όπως σας δείχνουμε. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε λίγη σάλτσα ντομάτας. Ρίχνουμε ρίγανη, θυμάρι, μανιτάρια, ψιλοκομμένες πολύχρωμες πιπεριές Καλαμπόκι Ελιές και τριμμένο είναι στήσιμο κίτρινο τυρί. Προαιρετικά αλήφουμε με λάδι τις άκρες. Και ψήνουμε τα πενιρλή μας στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!